سيرنوا يا أصحاب جاء أقبل دق الباب يحمل بين يديه البسمة موج القلب فيه عين يا أمدال عيد يأتينا والكل سعيد عيد فرح فينا يسود من بعد صيام وسجود من بعد صيام وسجود ضيف يلدو يا أصحاب جاء لفضله ميمون والكل لفضله ممنون والكل لفضله ممنون ضيف يرجو يا أصحاب جاء أقبل دق الباب يحمل بين يديه البسمة أوجى القلب